Siapa tak makan ni koma? Rugi. Inilah. Nikmat dunia. Kulit ayam ya. Eh. The bread lah macam ni. Ha, ni kulit ayam kau nak kulit. Ya Allah. Apa lagi ni? Bismillah. Hai guys, Assalamualaikum. Okey, setiap yang korang nampak depan aku ni, aku ada menu terbaru daripada KFC pada bulan Ramadan. Ini iaitu KFC Arabian Spice crunch ha. Kalau tengok gambar tu katanya rempah-rempah Arab yang famous lah Dengan aku tak sure aku rasa tengok gambar tu macam buah pelaga Tapi bila kau beli ni bau dia yang bau kuat ni jintan Bau jintan putih yang kuat Memang kuat gila bau tu ha. So tak tahulah kan rasa dia macam mana Dan biasalah satu set didatangkan Dia ada dua combo dua ketua atau tiga ketua ataupun box ha, Yang ada burger sekali biasa-biasa aku ambil dua ketul lepas tu dapat air dengan coleslaw dan mashed potato harga RM17 lebih macam tu okay. marilah kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim minum dulu eh Bismillahirrahmanirrahim ada yang baru ya. Air teh tarik tapi dia hot. Dia so aku tak nak beli aku kalau ada teh tarik ice baru aku beli. So aku minum biasa. Mashed potato dengan coleslaw macam biasa. Setelah bulan puasa semua nak keluar menu Ramadan. Okay. First Okay, jom rasa nak. Lah. First bite untuk korang Mesti aku dapat bagi aku <laughs> Kita rasa dulu tanpa sos dah atau apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Boleh rasa first bite tu memang kuat rasa herba-herba, rempah-rempah ratus tu rasa jintan tu pun kuat Ada juga rasa pedas-pedas Rasa smoky pun ada Macam lebih kurang je dengan dulu Spicy smoky crunch Tak sure lah Cuma mungkin dia tambah rempah Bismillah kita makan dengan ni Masam-masam pun ada sikit rasa macam-macam rasa dia pedas, masam masing-masing sikit rasa rempah-rempah ah, mengalahkan tiga rasa mungkin kalau makanan sos dipelit tapi tak tahu, kita akan cuba kejap lagi dia okey-okey lah dia tak adalah tak sedap sangat ataupun sedap sangat di biasa-biasa saja. Tambah sos eh. Okey. Bismillah. Kan aku letak bila dia rempah-rempah macam ni bila tambah sos dia macam tak kena kalau makan dengan mashed potato dengan coleslaw okey Lama-lama macam pedas sikit tapi boleh lah kalau nak cuba Tapi jangan like expect too much Tapi okay lah not bad Makan macam ni dah sedap Bismillah Letak satu Aku nak beli apa yang seekor tu kan Seekor ayam Tapi tempat aku tak ada So kita buka kulit macam orang kau ni makan kulit uh, cara makan kulit dengan nasi kita tak ada nasi memang kuat eh rasa rempah ni ok ha. siapa tak makan ni kau koma rugi panas lagi aku panaskan haha cuma makan nasi 깔끔한 소리밖에 되네. Rempah tu rasa dekat kulit je lebih aku eh, rasa. Sebab macam lah. ayamnya ayam spicy biasa. Mungkin dia tabur-tabur je Macam tu je bezanya Kan? kan? Tapi sayang lah kalau aku makan kulit terus kan Tapi tak apalah Trend ni pasal Aku letak ayam lah sebab kita tak ada nasi kan Banyak sikit Lepas tu aku letak koslo Sedikit Mashed potato sikit Ni je ada dalam set tu Susah pula Okay Okay macam sedap, macam sedap. Nak tak sos tak? Susahlah dia punya mashed potato dia melekat. Hmm. Okey, lihatlah dunia. Inilah. Inilah. Nikmat dunia. Kulit ayam ya, bawah ni. Kita wrap tau macam ni. Ha, ni kulit ayam korang. Kulit, ya Allah. Apa lagi ni? Bismillah. Bismillah. Hmm. Sedap korang makan kulit ayam macam ni Puh. Cuma ni ni agak masih lah kan Kulit ni Kulit yang biasa boleh lah Sama makan okay Bismillah Hmm kita sama makan bagi habis je lah okey korang Alamak weh Aku tak buat thumbnail lah I forgot Mashed potato dia kering Nampak? Lah. Dia punya gravy dah tak ada Hmm sahaja video aku untuk kali ni Terima kasih pada yang sudah sudi menonton Okay, aku dah komen lah sepanjang video Aku rasa aku memang dah komen Memang kuat rasa rempah-rempah tu Okay, memang kena lah dengan nama dia Overall, okay lah pada aku Biasa-biasa je, tak adalah sedap sangat Tak adalah teruk sangat Boleh diterima tekak, boleh lah telan Itu sajalah, sekian, terima kasih See you guys in the next video, bye-bye